motiv din episodul 84. Ia uite bă, mi-a rupt asta și-a făcut-o franjul. Ce franjul, boss? Direct miliu.